дня, шановні друзі! Мене звати Олексій Дармін і я генеральний директор інформаційного порталу України info.здоров'я.com Наша країна переживає нелегкі часи, але українці завжди повинні бути здоровими та сильними. І тому я приймаю естафету Ice Bucket Challenge та викликаю президента України Петра Порошенка, Павла Дурова, Марта Цукрова. ಸರಿ ಸರ್